Şimdi orada kalabileceğiniz en güzel yerde Yap. gittiğiniz yer bir lokal köy. Evet. Lokal köy sol tarafta. Diğer e, yabancıların işletmeleri de sağ tarafa doğru yayılmış durumda. Genelde çapulcu tayfası, ucuzcular, particiler, hmm. uyuşturucu bağımlılar, böyle insanların gittiği bir yer. E, plajın yani <laughs> e, iskeleden indiğinizde sağ tarafa doğru en ileride White Beach Bungalows, bir arkasında Tree House bandaları. Bunlar benim gördüğüm, ben uzun süre kaldım, 13 ay kaldım orada da. Ee, temiz, daha sakin, hani önünde denize girebileceğiniz, çok fazla insanlarla muhatap olmayacağınız, sakin geçeceğiniz bir yer. Ee, White Beach Bungalow. White Beach Bungalows, Tree House Bungalows. Tree House Bungalows'un sahibi Türk, White Beach Bungalows'un sahibi Bulgaristanlı. Onun dışında bu sahil şeridinin dışında başka sahil yani başka plajlar da var. Oralara da kendi onların kendi botlarıyla gidiyorsunuz. Ee, Songsa adası var mesela. 1000 dolar, 1200 dolara konaklama var. Tam böyle denizin üstünde bungalovlar, havuzlar. Çok lüks bir yer. Ee, White Beach falan ne kadar? White Beach'i sanırsam şu an minimum 50-60 dolardır fiyatları. Yani indikten sonra sağ mı sağ yürüyoruz? tarafa gidiyoruz. Ne kadar gideceğiz? İsim neydi? Talü benim ismim. Hı? Talü. Salu. Evet. Ee, White Beach neredeyse plajın sonunda. Treehouse'da plajın sonundan hemen White Beach Bungalows'un yanından bir ormana yol giriyor. Biraz arka tarafa kalıyor. Kendine özgü bir plajı var orada. Kendi, kendi plajı var diyelim yani. Bana kalırsa e, 10 tane bungalovunu bu sene yaptılar. Yeni yaptılar yani. Bungalovları yeni. Restoranı güzel. Çok güzel Şeyin mi? pizzaları var. Treehouse mu? Treehouse. Yani O ne kadar? tavsiye Biliyor ederim. musun? White Fish'ten biraz daha ucuz. Daha uygun. Daha fazla seçeneği var. Yani 20-25'e yakın bungalov var. Çok güzel yeni yaptıkları treehouse'lar var. Ne kadar süre yürü, yürüme mesafesi 10 dakika maksimum. Sağa doğru 10 dakika yürü diyorsun. Tamam. E, eğer isterseniz zaten Şimdi bu Spitferi Kamboçya ile gidiyorsunuz mesela. Korong Dive ile gidiyorsunuz. Hı hı. Ee, Rıhtım'da indiğinizde iskelede hemen sağ tarafta bunların ofisi var. Orada Triyaz Bungalow'dan sahibi e, Nin eşinin kızı çalışıyor mesela. Ona gidin hemen. Biz de Imperial'da gittik. Türk mü E, onlar yerli, lokal. Yerli. Burada Bora Bey var. Bora Bey 5 yıl önce gelmiş buraya. Kamboçyalı ile evlenmiş. evlenmiş. Bu yeri yapmışlar. Kendisiyle de tanışabilirsiniz. Size daha iyi bilgi verir adayla ilgili. Ama dediğim gibi ada genel olarak e, Böyle. ucuzcuların şeye gittiği, kirli, Geldi mi? kirli, bayağı kirli yani bayağı pis bir yer aslında. Hadi be, biz Çünkü buradan lokal kaçtık. insanlarla yaşıyorlar. E, o tarafa doğru gittiğiniz zaman dediğim gibi daha uygun konaklama bulursunuz. White Beach Bungalow Buradan daha mı pis olur? Yani Cimerlerin yaşadığı kısım bayağı kötü. Ha, turistlerin Turistlerin olduğu da dediğim gibi işte bu alkolikler, uyuşturucu bağımlıları, çapulcular, ucuzcular doğal olarak kirli oluyor. Ve kanalizasyon sistemi yok adada düzgün bir şekilde. Hemen plajın ön tarafında pansiyonlar var. Bütün kanalizasyonları denize akıyor doğal olarak. O yüzden Tree House'ın sistemi daha uygun ormanın içinde kanalizasyon orman tarafına gidiyor, deniz tarafına değil. ve kendine özel plajı var, her gün temizleniyor. Pek fazla şey yok. Bir yer buluruz Araba belki. yürele şey yok. İstiyorsanız buradan ararız onları. Ne yapalım arayalım mı ne diyorsun? Yani sen iyi diyorsan Ya benim açımdan hani ben kendim turist olsam ya White Beach'te kalırım param varsa ya da Kiraz'da kalırım çünkü denize girebiliyorum temiz temiz. Restoranları güzel, yemekleri güzel. Şey var mı? E, ee, tuk tukla ulaşım var mı orada? Yok. Yok, hep Yok, yürüyeceğiz. evet. Elektrik var mı kalıyor orada? Elektrik var. 24 saat elektrik var. Geldi yani. Eski şeyleri okuyormuş. Eskiden yoktu. Geçen sene yoktu. Yok mu Yok. Yeni bu sene yaptılar. Bura sizin mi? Burası aynı şirketin. Oradakiler Aynı şirketin evet. Yani bu feribotların Kriyaz Bungalow'sun, Hı. Orada Coca Bungalows diye bir yer daha var. Hı. Onlar daha inşaat halindeler. Şirket dediğin Türk şirketi. mi? Türkler evet. Helal olsun. O çok güzel yapmış şey. onu. Burada yeni 10 gün 15 gün oldu Ha, açılan. o güzel ya. O kadar dandik kendine güzel bir şey. Değil mi? Her şey rezalet. E çok büyük beklentiyle gelmedik de buraya. burada aslında 10 gün falan kalacak. Ya burası biraz şey gibi. Fethiye Hisarönü gibi. Hisarönü yani Ölüdeniz o tarafa benziyor. Çok fazla kaliteli turist yok. Orta ayar böyle. Tekneye hiç beğenmemişsin. Evet.